Оператор Фарух Медиа. Ремикс Мьюзик Ютуб Ченнел. jinni bo'ladi Remix Music YouTube channel. yarim kechasi Yigirma yoshda qora qoshda cause ko'zlaringdan ushlamayman Bo'ldi yanilmayman Zokirni gaplari rost Ming xatlar yoz yalinmayman Yo'q kechirmayman Yigirma yoshda qora qoshda Singlim bilan u kursdoshda Hali yoshda Sevgilim hali yoshda yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan o'g'di yoshda Hani Remix Music YouTube Channel. Şahretüz Music.tj takdim etadi. shahri tuz music nuqta tj kanaliga obuna bo'ling